Finaliza ese segundo alambre de la séptima tabla. Cuatro quintos premios todavía ahí escondidos entre las bolitas de pedrea que quedan en ese bombo pequeño. Mucha suerte aún por repartir. Cuatro quintos. 18 euros. 97.596. euros. 11.367. 2596. Mil euros. Diez mil uno. Mil euros. Diez mil uno. Mil euros. Diez mil uno. Mil euros. Diez mil uno. Mil euros. Diez mil uno. Mil euros. Diez mil uno. Mil